大家好，我是艾皮，我今天要来玩 Minecraft。那这一次是玩 U N C 耶。那这届是第七届的 U N C，因为我电脑有些问题，所以就延后了一个礼拜。但是，而且这届没有邀请人，所以我们就这样很无聊。 <laughs> 然后我刚有看到一下，就是那些神装啊，就是在这边。神装。 还有这个，哦，更神了！你看这些东西，哇，哦，你看那么神的东西，好，但我们是穷人，好，那我们就来玩吧，都没人，对不对？因为我把它换成没有任何人，看不到任何人，你看，后边缘，好，那我就来玩吧，这一届一样玩 T，我吧，那么多，那么少人。 这边台湾应该会有一点累的，每次都是这样。哎，你们，你们在看的时候可能会有点小声，因为我的那些录影程式啊，什么东西的，全部都重新安装了，对，重全部都重新安装了，所以真的，那就这样。 最近我可能会再继续出片，但是我暑假，这是好像我暑假第一部影片吧，好像第二部，不知道，反正我会我会更新的，啊，我总不可能是那种不出片的那种，YouTuber，这样，OK，嗯，听不到的话再跟我讲我会那样改善。 聊天一下，也 <laughs> 就是这样。呃，就是真的，我发现很多人都会，线那个断线吧。但我真的太常遇到了，因为有电脑的可能会遇到，就是那种断线的，就是 disconnected。 对他就会这样断线，直接断给你看，然后就会像我上次第二届的状况一样，就是一打二这样子。那我真的觉得非常的无助，因为我被两个神装的打爆，真的太惨了。然后怎么还那么久？来，在看一下这次的地形。 嗯，我觉得这一届我们踩空中，我们踩那个空中的，好不好？我们踩制空拳。哎一届有沙漠。 可怕！我们要踩制空拳。那，对，拿到铁桩就直接往上冲了。就是这样。然后，呃，我可能。 会再邀请我的朋友来玩 USC，就是我自己开服来玩这样。但是不会很多人，不会像你看一百一十一个人，像这样不会，顶多就是三个人二打一。对，那可能就是这样。 希望可以啦，希望他要参加。如果说可以参加的话，我们就可以远离这个太可怕的神装了。那神装真的很可怕。呃，这个是一点八的战斗，所以说你的剑可以狂挥，你看，你可以狂挥，所以说。 都变成了，遇到谁都不用怕，只要你会走位杀的话，只要你会走位的话，基本上是没什么，没什么难度的。哎，要开始了，可能要开始了，三十秒，三十秒，看右边，哇！ 我真的比较渴望那种大家都是朋友的那种练习，这样比较轻易简单。 <laughs> 哎呦，好多人！那哎，要开始了，开始，了，开始。了。 队友，队友，我的队友，哇，超稳的，嗯，其他，哇，居然血那么多的。 在做什么？呃，这一届我觉得，呃，我们应该要先快点往下，能够快点往下，真的是比较好。而且，如果说队友是在你旁边的话，基本上应该是不用怕，因为他可以帮你当肉盾。 Where are you, my teammate？我的，这有水。哎有有苹果，苹果。嗯，不是我队友。我先跟他们讲。 在五十九层，海平面之下。嗯，第一次遇到这个，哎，痛转没看到，怎么可能？谁知道？然后他在他在，哦，队友，队友，队友。 已经有神血了。哎，不对，先做熔炉。已经有人死了。哎，有吗？对，还没有人死，好可怕。 三，一二三。我工作台先放出来好了。那个 ORE 九千真的是一直没缴哎，还 i Q。 <laughs> 现在边界已经在收嘞。 我们现在在靠近中心的地方。OK，左，五把。I'm the mad hatter，什么鬼？ 已经有人受伤了，哎，有人断线诶 Team left players 那个玩家确实有变少。哎，插错边，哎，插错边，哦，插对边。 自爆了，好，嗯，还没有挖到铁，我觉得是比较遗憾的事。嗯，先做把剑，然后再做把石镐，recipe book。哎，什么？顺便来这边看一下。 你看，这些都神装。哎，对了，结果到最后，真的有人回我那个，真的有人在我的影片上面留言说。 那个安家，我至少铁啊，铁啊，铁，铁，铁，铁，铁，I want 铁，我要铁，我要铁。哦，有死低主播出现，他被砍死了，哎呦！ 第一个死的，其他都断线。哎，第十，第十。啊！天，真的哎。好吧，那这一条路就是我的。我要先来这边把我的路围住，因为这一条真的很可怕。这果不围住，这太可怕了。 我队友都活着，但是要单独行动。 铁，铁要先做铁剑。我觉得要做，我觉得要做先做铁剑，因为在在这个世界里面，战斗是比较重要的。两颗哦，哦不错，在这世界，它那个铁可能会在它附近的六格生成，所以说这挖到很多铁。 其实不是件小事啊，不是一件难事。哎，呦，开始饿了。完了，没有食物，会不会被饿死啊？七颗哦。 我挖到铁，怎么可能连那个都没有？现在睡好了。哎，有摔死！黄亲。 用十一层呢，不够。两分钟了，第三个人死了，我不是第一主播就好了。岩浆，啊，岩浆有什么用？ 不要岩浆啊！给我岩浆啊！来啊！还真的给我这么多岩浆！哎，我刚讲的都是气话，不要当真。哦，这生，哦。哎呀，哟哟，不错不错不错，红石。 红石是不错的选择。一二三四，哎，等下，等等，嗯，我没有火把了，乱动。 经有人在杀喽，要按 shift 了。哦，有了，有了。活过十分钟了。哇，超杀的哎！ 五星的人杀东西，一挖就有铁，你看我多幸运了！我我双，爽爽爽爽，赞啊赞赞赞赞赞赞，欧耶，欧耶，应该可以做全套，呃。 假的，嘿，那个东西都是假的。其实很多人也不是什么好事，因为你可能随便在那边走走跳跳，就遇到一个人了。 坐铁剑，有铁剑在，OK，正。哎，这个重点来了，哦，没有，哦，没有火把。 再来做装甲是比较好的选择。 上面六十七个人，太太少了吧？然后我现在小指头快麻掉了，超级酸痛。 哦哦啊！一九千，凶巴巴杀人。 给我烧死哦！哎，哦，队友那死起啊！啊，我队友拢死起啊！蛋姐，蛋姐，等一下，爱爱看，爱看查，哎，喂，哎，哎，你灭了我们全家？他灭了我们全家呢？他灭了我们全家。 这世界没天理啦！喂，他灭了我全家！喂，他他灭了我们全家哎，有没有搞错？ 大家记住那个名字，啊！灭了我们全家， <laughs> 灭了我们全队了，公丑啊！哎呦，十二颗爱心，这怎么跟别人十二十二颗爱心打嘞？哇！哎，短 ID 的挂了不？ 现在在祈求钻石哎。 那么多煤炭不给我点，我需要的，我需要钻石啊，大大，怠慢，这孙哪，这孙哪，好破孙的。 我的结果没钻石。哎，哦，现在手指头痛。 好铁啦。 是啊，五十二个人呢，超少人。哎，你知道吗？每次我都是单机的那个人，那超香菇的。 most terrifying thing in history. What the? Um. Oh, ah, 好孤单哦。为什么不要给我啊？ 有仔们，我已经七等了，你还想我怎么样？Thank you，Thank you，哇， <laughs> 真好酷哦。 九千了。钻石，钻石。 когда não gudel de curi process. Ah, ah, tesouro, tesouro, tesouro. Ah, ah, puxei, puxei. Oh, tesouro, tesouro. tesouro. 蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，你干嘛？啊， <laughs> 蜘蛛，蜘蛛，你你等一下。 蜘蛛，蜘蛛，你干嘛？呃，好吧，不可思议。 你喜欢我的影片，别忘了个喜欢。如果你想持续追踪我的频道、追踪我的动态，可以订阅哦。我是赖皮，我们下一期又见，再见，拜拜。可恶的蜘蛛，可恶的蜘蛛，都是你，都是你，都是你，都是你。